Saluton kaj bonvenon. Um, mi feliĉas pro ke hodiaŭ mi ne devas labori. Um, uh, dum la pasintaj monatoj mi kutime laboris uh, po uh, tridek Horroin uh, Doom Samaino ah uh, sed noon mi laboras ah po kwardec um Horroin Doom Samaino um pro tio um ah mi reitas um havi um liberain tagoin uh qui estas um pagitai um do uh laumi tio estas tre mojosa afero um kiam tio ci filmeto videblas uh, mi de nove um, faros uh, tuian el sendon um, ce la dudec tria horo um, mi twia elsendos skyrimon um eble uh, la elsendo estos uh, du lingva um sed mi ne tuta certas pritio um, eble vi uh, spectos gene. Tio estas cio por hodiau. Gis